Suma Wonoputri kangging rantu Rahwin syakmojo pinatin sarimbit ikan mijil saking lalatan kedung bandeng kecamatan Sukorejo Kadipaten Ponorogo monggo gilir Gimantos eh Blaten apa langsung Iya, banyak.

lăng mà, mà